حق المواطن في التظاهر حق محطوط في الدستور مشروع. حتى ومشروع حتى واحد ما عنده الحق يجي اليوم يحبسنا واليوم جاو en force non seulement رفدوا الرفيق سمير العربي mais راهم حبوا يلعبوا معانا كي الفار وكي القط في بلادنا حنا قلناها البارح اليوم on est pas très nombreux ما راناش بزاف بصح غدوه نعاودو نوليو حنا ما عندناش شغل خاوتنا هذه هي الشغل ديالنا شاك عشيه نتلاقاو الا عجبتنا نقعدو في هذه البلاصه نقعدو هنا نقعدو لهيه الجزائر ديالنا حنا تانيك ماشي ونديرو راينا بلاد بلادنا ونديرو راينا البلاد بلادنا جزائر حرة ديمقراطية جمهورية وماشي كازرنا جمهورية وماشي كازرنا On a organisé cette, opération ce rassemblement d'aujourd'hui justement, c'est par rapport à un soulèvement des jeunes, c'est pas ce qui est pas déjà, pourquoi à Alger, pourquoi à Seba, التركي اللي راسهم لي مارش في السمانه انا جينا باش نديروا راينا سي لاكي أه، أه، نتاع الحراك هذا مجتمع وقتها نحب يو دو دو دو بعثونا لا بوليس اريتي وانا نشكر جميع يعني المناضلين والمناضلات يعني المواطنين الانونيم اللي جاوا لهنا يساندوا وانا هنا معكم مازال نكملوا في النظام تاعنا حتى يسقط النظام حتى نديروا المجلس التاسيسي آه، السيد آه، باش نديروا تغيير يعني tout le monde, c'est-à-dire et ses droits socio-économiques et toutes les libertés démocratiques. سامح عليك كبير سامح عليك